در آستانه روز جهانی حقوق بشر به میهنم ایران نگاه میکنیم که در آن حقوق بشر پیکرش مجروح از شلاق کوبیده در تحقیر و تهمت و سنگسار دستهایش در بند پاهایش در زنجیر و لبانش مهرموم است در میهنم ایران حتی زمانی که آخوندها از اعتدال و میانه روی دم میزنند حقوق بشر هر روز حداقل سه بار حلق آویز می شود آویزان از جرسقال ها آن هم در برابر نگاه معصوم کودکانی که نسل فردای ایرانند بله بیش از سه دهه است که حقوق بشر در ایران در زیر نگاه جهان توسط فاشیسم دینی آخوندها زنده به گور می شود در ایران نقض حقوق بشر قانون و رعایت حقوق بشر نقض قانون است اما این تمام داستان حقوق بشر ایران نیست سی و پنج سال است که در ایران پیشتازان مردم بهای حقوق بشر را با خونهایشان میپردازند و همچنان که کازم رجوی گفت تاریخ حقوق بشر را با خونهایشان می نویسند اعضای این مقاومت در رزم و نبردی حماسی در هر شرایطی از جمله در ده شهریور گذشته بدون برخورداری از کمترین امکان دفاع از خود با دستانی بسته و تیر خلاص بر سرهایشان یا با پیکرهایی در زیر هانویها در مرداد 88 و یا در همین ایام با صد روز اعتصاب قضا، با تنهای رنجور و لبانی تبدار بهای حقوق بشر را میپردازند مردم ایران مردم ایران و فرزندان شجاعشان بهای حقوق بشر را در قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 و همچنین در قیام های سال 88 در کهریزک و اوین پرداخته و میپردازند اما در صدومین روز نبرد و اعتصاب غذای اعضای این مقاومت باید گفت حقوق بشر در معنای حقیقی و در نقطه کمالش در نبرد انسانهایی زنده و جوشان است که فراتر از جانبازی به مبارزه بیچشم داشت و به مقاومت به هر قیمت قیام کرده اند مقاومت برای نگاهبانی از ارزش های والای انسانی و مقاومت برای نگاهبانی از ارزش حقوق بشر لوی آراگون شاعر فرانسوی در مقدمه کتاب نامه های تیرباران شدگان در مقاومت فرانسه نوشته است که مجموعه این نامه ها سند خونی نیست که در آن دلایل ایمان و امید شهیدان و قربانیان ثبت شده است و مورخان آینده برای تشریح و بیان روح مقاومت فرانسه باید آن را بخوانند همه آنها از کودکان 17 ساله تا مردان 50 ساله در برابر جان باختن یک نوع احساس را نشان اند. همه به یک شکل مرگ را ناچیز گرفتند و همین ها بودند کسانی که دست نشاندگان هیتلر در فرانسه آنها را تروریست مینامیدند و من امروز اضافه می کنم همین ها بودند که مدافعان حقیقی حقوق بشر بودند و این یک مأموریت ناتمام است چرا که نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد گلوی مرغ سحر را بریده اند و هنوز در این شط شفق آواز سرخ او جاری است پس ما عهد میبندیم که شعله های رزم و پیکار برای احیای حقوق بشر و آزادی ایران را به هر قیمت زنده نگاه داریم دوستان عزیز صورت مسئله ایران مقاومت یک ملت به جان آمده است که بیش از سه دهه است میخواهد فاشیزم دینی کنار برود و راه انتخابات آزاد و حاکمیت رأی و جمهور مردم باز شود اما آخوندها برای حفظ قدرت خود حقوق بشر را به فجیع ترین صورت قلع می کنند در یازده ماه گذشته بر اساس گزارش اف بین الملل 600 نفر توسط آخوندهای حاکم اعدام شده حدود 400 نفر در دوره بعد از انتخابات آخوند روحانی به دار آویخته شده افزایش اعدام و شلاق زدن و دست و پا بریدن اعدام و سرکوب مضاعف و انواع تبعیض نسبت به پیروان مذاهب و ادیان و اقوام و ملیت ها از جمله مردم کرد و عرب و بلوچ ستم و تحقیر و خشونت علیه زنان آن هم به صورت قانونی به به کشیدن شاعران نویسندگان و هنرمندان ممنوعیت کامل رسانه های آزاد و مستقل و همچنین فیلترینگ و سانسور سایت ها و شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد بله این است آنچه آخوندها برای حفظ حاکمیت خود هر روز و هر ساعت به آن مشغولند اینجاست که میپرسیم چرا سران این رژیم را به عنوان جنایتکاران علیه بشریت محاکمه نمی کنید چرا مثل کانادا روابط خود را با این رژیم قطع نمی کنید حرف ما این است که سنگسار حقوق بشر ایران دیگر نباید ادامه پیدا کند بشر و آزادی و مقاومت ایران در پای تجارت و مماشات باید متوقف شود از این رو به جامعه جهانی و مشخصا به دولت‌های غرب میگوییم پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم را به شورای امنیت ببرید از خواست مردم ایران برای آزادی زندانیان سیاسی حمایت کنید و معاملات اقتصادی خود با این رژیم را به توقف اعدام ها مشروط سازید